Azot Top Dushamba Production маҷнун набудам то низ мара ба хича уром кад ҳар субҳи содиқи мара даст северди ушом кад хела фикрои хом кад дустдори ма беарзиш дид ба қастам ҳар субҳи хича ба дигарро даварзиш дид интихоби дил будак дихтарак бе дил будак суханои ё хирониш лақаб учу тир будак чӣ қамак бул будак дили маҷнунам фидо буд ҳирши маҷнун да ҳишию ҳиршию да ҳар киҷо буд маҷнунабудам маҷнунум кардӣ аз шаҳри худум маҷнуном кардӣ маҷнун набудм маҷнуном кардӣ аз шаҳри худм берунм кардӣ лайли майли нахост маро ҳаёт ҳаётиӯ ҳар рӯз ёдш мекунм боре нестам ба ёди ӯ хопу хомӯш нигоҳ мекунм и тақдири номарда сюрприз мешавам адау дубора бар бигардад чашмакҳо қашанги умро рафту дигар наёмад марам интизор омаданша маҷнун дар монам иёво вай дили дар ман ша агар биё монаша мегардонам рӯи дастам базам вақт пишаймон мешам мегумчӣ ба дилиш баста сари зерфи ӯ наши намешаи дигар ора мада то қаву дар корай кор надорам дигар ора мара ғамаш хароб када ё хидишаи ба хабарай садқаи ғамош мешам и ғамошам дар гизарай маҷнун набудам مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم